1827 жылы англиялык ботаник роберт браун микроскоптун жардамы менен сууда илинген чанча бөлүкчөлөрүнүн жүрүм турумун изилдеген ал бөлүкчөлөрдүн иретсиз кыймылдаарын байкаган алар сууда титиреп тургансыйт бул кыймыл броундук деп аталат чанчанын кыймылынын себебин көпкө чейин түшүндүрүүгө мүмкүн болгон жок браун өзү башында бөлүкчөлөр тирүү болгондуктан кыймылдайт деп сунуштаган алар броун кыймылынын чыныгы себебин түшүнүшкөн мунун себеби суунун молекулаларынын кыймылы чанча жайгашкан суунун молекулалары ага каршы жылып жана урунуп ошол эле учурда бөлүкчөлөрдүн ар кайсы тараптан тең эмес сандагы молекулаларга урунган кыймылы